又来了，哎，我告诉你，My f r i e n d h o w are you？我跟你说什么？呢样东西很重要啊！当年发生我的身上，我应该，我猜我自己有十五、十四、五岁的时候，呃，应该就是四十五岁的时候发现的，开始养起来的，只不过我不不觉得不发觉，咁啊，后来嗯，多么冇啊！今日我是几年，我生了，我单月。 喺度跟我女儿，才知道我生年了，肿瘤，医生讲出嚟，用我呢粒泥胶这么大，浸住啲水里面，恐怖吗？因为为什么我当年为什么我发觉了咧？我真系命很大，真系命很大。嗯，也是多谢我那个上海朋友，他照我。 为什么今天告诉你是怎么知道预防你的乳房 cancer？我真很明白，我生的肿瘤是良性的，最左边、左右，我不记得了。你给讲，好像右边，我又不太记得了。系一直乳房生的。今日当你我生你带住我的时候，又觉得很奇怪，为什么我做一个模特，给你看。 就是那个摸头，为什么？怎么知道你有预防肿瘤呢？其实摸很难摸的， <laughs> 因为我我我是波霸嚟， <laughs> 所以变成啦，我生了大女儿的时候，我就觉得很奇怪，我有喝冷奶的，咁啊，我对乳房呢度凹凸不平的，有一支特别大嘅，乳房比较大，一只乳房比较小。 咁啊然后我就未一做少女嘅时候精月经奶嘅时候我要讲粒肿瘤而家知道系肿瘤啦奶得很静很痛痛一刹都痛一正次将近奶嘅时候就有呢种风扇将近就嚟咗就就未有啦每一个月都系这样当正次一将近奶嘅时候呢粒东西里面好似一阵树嘅根拉完就哋定之如 肿起来很痛，的。啊，还有，如果你发觉你良性也好，恶性也好，都要紧，已经发生了，还没办法解决。什么问题在预防，怎么早点知道？啊，幸亏我，我跟你说，我生我大女儿的时候，跟我妈妈说，因为我当时很年轻，二十多岁，哪里懂得？因为接触电视没有。 时间接触工作工，所以没有那种啊健康的常识，所以平常我不知道，跟我生了隔几年后就生个小的，生嚟咗之后，又发觉嗰粒东西，诶，我就喝拧奶嘛，当它收缩了咗之后，预防收缩了咗，佢突然间嗰粒东西嘅以前大女少少，比家大了一点点，我有点害怕。 也就不懂得什 c 嘅 n c e r 刚后嚟我就妈妈妈妈妈，沒問題，誒冇心理作用，咁我也没有留意。幸亏我认识一个好朋友，他是啊上海人，是我都说他招了我兩邊，就是呢个好朋友，真的很好朋友。啊，他教我很多东西，我觉得他真的，如果我喺香港，我相信我都会跟他继续做好朋友。嗯， <laughs> 因为为什么咯？他我告诉他。 东西，啊，比以前白了一点点，肿起来。他听了就想，他不是骂我的吗？他告诉我，你不可以这么放心的，你要看医生。他怀疑我是生一种 cancer，连命都没有了。我听了就想。 BB，我 BB 没有妈妈的殘咯，两个孩子咯，我当时真的很害怕了，立刻生你第四个月，我就立刻去看医生，验血，一血就证明我，啊，呢是良性嘅，不要怕。后嚟我亲自看医生啦，咁啊医生就说，啊，我我我我个人很很大胆嘅，因为我们很勇敢做人一生人就是走一条路。 我医生不要紧，我整咗耳环不要，搞掉。咁我医生说不要紧，我验医生，你验出啲血系良性嘅，应该冇问题。我要抽呢啲东西，他就一光很大热了。他说，后来他说好，我帮你搞。还有，他很紧张，个医生，大家很年轻，他还没有事啊，现在应该七十多岁。嗯，他当时告诉我。 你立刻要动手手术啦，两个星期已经安排给我做手术，做嚟咗之后立刻回家，就不需要住医院啦。所以当时我身呢粒肿瘤的时候，他割出嚟啲肿瘤粒成单黄这么大啲，用水浸住咗。所以我条命系唔大，所以当你们知道自己，为什么我要告诉你们呢？因为我自己的经验，十几年来生呢粒东西。 有少女开始，有青春的時候就开始個乳房痛，真的很辛苦了。咁啊，當我割掉咗之後，都有二十几年，没問題了，好不了啦。所以我很开心，所以今天我告訴你，就是我種經歷，一種生活。怎么懷疑你们乳房有没有 cancer 呢？就很簡單了，光我們出冷奶的時候呢，我怕對你说。 平滑的，如果收缩了，就叫它有有同凹凸的，好像好像尖尖的凹出来的，这个乳房里面的，这个面这样讲，那那那平平的，很难看的。所以我觉了就叫没有问题了。我没有去复诊。为什么？还有我从公司告诉你，我有一个视频告诉你，乳房常识，我很怕对你说。如果我们在家里呢？ 应该来说，我们怕对你说，以我们在家里咧，啊啊，这个松针还不可以穿的，真的不可以穿的。为什么呢？因为我对我自己的健康的要求也是蛮高了。呃，大概好几年前的，那我也都怕比较松木光住了，啊，我也当时很紧张。那我一个姐姐给你看啦，那个松针的。 如果我们在家里还不可以穿松脚，不及睡觉，我们在家里也不可以穿松脚的，将那个脱出来，用条普通的衣服吊打也好，什么你你也好，这样就 O K 了。那啊，如果我又怕对你们说，如果有预防 cancer 的人呢，我对你说，我告诉视频告咗他们。 不应该穿胸罩？为什么不可以穿胸罩？因为有了预防 cancer，当你病了以后，用什么啊方法医你的预防 cancer 的时候，你要知道明白。因为我们的预防如果用一种很紧绑住自己的身体，令他的血液没有得循环，我问你了，当你病了的时候，回到家里面 再找一个松罩帮住他。我问你啦，哪里会好？做唔做电流也是一样。所然你要知道，当我们知道发觉有预防天色的时候很重要，或者肿瘤的时候也是。平时不用穿，等到出去穿一下子。为什么明星有錢整多钱？应该 看医生的机位起手给我们很多为什么他都会中天生预防天生就是让他的第一病。为什么看二十四小时两三天一个星期一个月没有他去谈一天或者啊一批人轮到他那批人都要轮到他他 就一边睡觉，睡觉了不可能脱身松罩来睡觉，根本你很累了嘛，那么哦，那么睡着了，没有想到自己打个松罩，也没有多么时间，所以长时期差不多两三天，绑住个松罩来拍字，所以变成他的血液不循环，绑住一边，因为我们的乳房好多血管。 如果你将他的血管封闭了，一血通不到，个预防就自然热的了，歪事的了。歪事咗之后呢，就变成什么？幸运我就是一粒结石。如果我不幸运噶，我粒偏砂啪爆炸了，我的身体嘅器官都坏掉，都有结石。所以我告诉你们。 因为我为什么今天做一个视频，用我自己几十年到现在的心得告诉你，我们最重要、最赚的，不也穿出去 shopping 才来穿，回到家里也不穿，睡觉也不穿。因为为什么？如果你不是这样做的，我只系告诉你听，预防轻生。 个风险比较大，如果我们做足那种安全措施，我们就可以减到最低。还有我告诉，患预防歧视得了，预防歧视的人，应该就完全不要，不要做。你说，你命重要啊？还是你的美美重要？你说不好看，对。 如果你觉得不好看，你可以穿多两条什么衣服，T 恤也，买各种恤衫嘢嗬，叠晒到不会难看，看不出来。有的时候我们想一下，我们不是为了一点点损失，救自己一个机会。为什么我之前告诉你一个非常重要我小时候。 我的几十年前，我小时候有一个邻居，呃，大概十多年前，我听人家听我的家人说，他患了乳房 c a 了，c 到十年多后，好像走两年了，走两了。为什么他已经死了。为什么？这为什么我就跟住就算呢一个视频呢？就是因为我觉得。 我一懂得各种道理了，突然间我懂得各种道理了，所以变成我我想很用一种机会告诉你们，用一种我经历生与黄天下各种心得告诉你们，还有如果患了预防 c 天下的人，嗯，为了个宗教，自己的生命就没有。 为什么？因为各个问题可能，可能他，在医的时候，电流的时候有出的损伤。因为什么？每一个人，你知道为什么我这么多发明？事实上很遗传，我从小到大就是种发明的。一看到点点东西，我就很留意看啊，什么原因？什么什么原因？虽然我读书读不到，就是我身体影响了。 所以，当我自己遇到什么困难也好，种野菜这么简单就好了。为什么以前不敢做？为什么现在做很多？因为我告诉我自己，如果我能够发到花生，给自己吃，预防减少的花生，吃了自己美美了。你说，所以变成我就觉得我应该好好研究。 <laughs> 我都觉得我自己。 甚至到用冰醋发花生给你们，就是呢个兜里准备给你们做工啊，没有时间嘅人都可以吃到发芽个花生啊，黄豆亦豆自己吃，也是一种营养嚟嘅。因为蔬菜跟豆系不一样嘅，所以发个东西也是不一样。所以我要知道你明白了，好像我正式告诉你，我呢个模特。 真係很超幸，我再係夠你一点，唔好為了一點點美美的身材，我哋嘅生命就动送嘅。好像我聽啲醫生將我们怎么摸，怎么摸，我對你说，嘢是很难嘅，因為乳房大小係不易啊，有啲乳房比較大嘅，裏面好多脂肪嘅，也是係難觀察出嚟，所以為什麼？ 十几、二十年先知道我乳房生东西，就是因为我去人奶，当我乳房收缩了，嗰粒东西吐出来，我觉得很奇怪。听起来就是很痛，后来我妈妈就说没有问题，生个小女儿，她也是说没有问题。所以你说我不紧张，我也是觉得很奇怪。我就问我的好朋友、相爱人。 我整过来， <laughs> 好像我条命又整多一次回来，所以我告诉你，唔好为一点点东西令到自己的生命损失，因为我们的生命不是很宝贵啦。如果你看你的亲人，妈妈也好，孩子也好，他损失我们，我们不能照顾到他。 个身体蛮很痛，对不对？所以变成我不仅为了我自己，我真的为了我的孩子，预防我以后我哋。其实普通的肿老，你看看二十几年前，现在好好。所以那种也是蛮严重，我也是不知道，就最争不轻松争，因为我预房跟别人不一样，平时很痒很痒的。 走出去个街，街边走路，哇，很痒呀，起来，red， <laughs> 很难看，但没办法，可能跟我的血有关系。为什么我打这么多东西啊？你以为这真爱美？因为我有一次发现这个很痒，那天没有痒，打了两个手环，没有痒，那个没有完全没有痒，痒呀，整天呢，喂喂喂，我说为什么那个没有，那个有？ 咁后嚟喂唔威？后嚟着呢度，但系哇！理由啦，因为呢种东西咧，譬如说肉嘢好铁嘅，不锈钢嘢好，将它嘅啊东西恩真嘅东西拉住住。我最近也要告诉呢样东西，因为我本身咧，我有一个嗯有有什么东西啊？要一个啊呢度，即系说有一个手环的，啊，不锈钢嘅，它里面可以织各种。 安真对人面嘅，即像好似呢种手咧，佢有一种空空空洞，即嗰种安真东西嘅。有一次待大两三年、四年、五年了，我不知道不回忆。佢有一次，为什么人人都拖出来的？黑色的，好似你娃滑闪你泥样，哇，吓到我要命，将我条东西甩咗掉了。我唔怕同你说，其实我很怕呢种东西，麻烦。为什么今天么多？ 我很爱美嘛，但系就是帮我解开他的眼，那度就没有养我。自从我带来咗就没有人过，所以我对某样东西很注很注意。为什么我发发生成功了？ <laughs> 因为我不放弃。为什么我发气到我放弃了？我已已经尽到我能力了。 发臭的黑到出来，我当然不敢做给你们餐啦，一等一下给你妈骂错我怎么办？ <laughs> 对不对？所以变成我对我自己一个交代，给自己好好一种交代给嘅。啊，本来我觉得做那个视频呢，我觉得有点尴尬呀，好像，嗯， <laughs> 啊，只不过我告诉我自己，如果我今持做这个视频，为了你们的健康。 要怎么做怎么做，什么发觉什么对己有好处的。譬如说，就叫你不要穿松紧，睡觉不用穿松 shopping 在嚟穿，喺有患 cancer 嘅人，电疗嘅医生治疗的时候，我们完全将个松紧，这个松紧，丢了，没办法，因为如果。 你剪断了，剪电流，继续看你医生，还没有用，浪费自己的时间，都不如唔好医紧。所以我告诉你，很重要。的。如果我们给他送走电了，一停生的时候，重新将我送走，你血管搏唔住，我问你。 什么特效药也没有用，所以我对种花生嘅方法就是这样。你要知道哪度出问题，哪度放下去。所以我可以研究我的花生成功了，还有种花也是成功了，说的种花种好些。我的朋友个盆花，说。 有人想弄死他，我救他三次。对，做个安替，有盆水在里面，有蚊子，他怕有蚊子。但是后来我看到个盆花为什么给人家弄死他，所以我就想到个方法，用了盆泥垫在沙边，一盆泥薄薄的，将个花盆放下去，它就能够种得好的花蕾。 要保持个水，要不会积水。你你，你看我另一个衫，顺便跟你们推销。有个视频是关于种花的，种兰花，种花可以防蚊子，省水省时间。我们不能天天去淋，没省时间吗？不是要淋水，没省水了，这么多，对不对？所以我就告诉你那点，顺便宣传一下。 我怕你们没有看，因为我的发明也是蛮嗯有用的。为什么？哎，靠我自己比赛、自己研究出来的。我不是看别人自己放下去的，不会不会。不是，因为我觉得我靠我自己研究出来的，哪都错，哪都对，我也告诉你们解释，好好解释给你们听，所以你就知道我做每样个视频。 系我自己发明出来，我没有骗你。因为你看，如果我照人家的东西，我跟你说，我不止一百四十多个视频，几千个都有了，只不过呢种东西全部是我自己发明出来，我遇到个困难，我将它解开，所以就发明出来了。OK，嗯，下次跟你们追谈了哈，嗯，祝你们健康，拜拜。